नमस्कार दोस्तों welcome back to study for government services और आज देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तो कुछ क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है the Mecca of rocket science of India जी हाँ ये किसको कहा जाता है कौन से जगह को तो इसका आंसर होगा सेंट मेरी मैकडोनल्ड चर्च थुम्बा केरल आगे बढ़ते हैं name the national microorganism of India जी हाँ अभी तक आपने नेशनल एनिमल सुना होगा नेशनल फ्लावर सुना होगा लेकिन पहली बार बताइए the national microorganism of India तो उसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जी हाँ मिल्क को कर्ड में जो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है वही है हमारा national microorganism of India आगे बढ़ते हैं the geostationary satellites are placed in which orbit and at which height from the earth तो आंसर देखते हैं तो वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में फिट किया जाता है और छत्तीस हज़ार किलोमीटर अबव द अर्थ आगे देखते हैं the remote sensing satellite of E R use for ground water mineral mapping या ऑल तो उसका आंसर होगा ऑल अब द अबव चलिए देखते हैं which one is use for the both coolant as well as moderator तो आपने पता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए हम्म, उसमें कूलेंट और मॉडरेटर की तरह कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो आंसर होगा हैवी वाटर डी टू आगे देखते हैं डेंगू चिकनगुनिया और Zika Zika virus is cause due to जी हाँ डेंगू चिकनगुनिया और जीका ये किसके कारण होता है तो इसका आंसर हो गया एडीज इजिप्टी मॉस्किटो आगे देखते हैं what is the other name of swine flu and bird flu जी हाँ तो बर्ड फ्लू को कहते हैं एच फाइव एन वन और स्वाइन फ्लू को कहते हैं एच वन एन वन आगे देखते हैं the fastest supercomputer of the world जी हाँ fastest supercomputer of the world is क्या है वो वो है सनवे तिहान लाइट इसका स्पीड है थ्री पेटा फ्लॉप्स आपको बता दें फ्लॉप्स का स्पीडिंग फुल फॉर्म होगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने का एक यूनिट है आगे देखते हैं the fastest supercomputer of India जी हाँ, अब इंडिया का देख लिया जाए इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है वो है सहर्ष टी और ये आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है उसका स्पीड क्या है 1.4 पीटा फ्लॉप्स आगे देखते हैं the space research started in India during जी हाँ स्पेस रिसर्च जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ वो हुआ अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज में आगे देखते हैं द इनसेट या GSAT communication satellite built और इंट्रोड्यूस्ड इन के कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ है इनसेट या जी सेट कम्युनिकेशन सेटेलाइट वो इंट्रोड्यूस हुआ है आपको 1983 जी हाँ कैसे याद रखेंगे 1983 वर्ल्ड कप के दौरान और IRS that is Indian remote sensing वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में चलिए आगे देखते हैं name the Indian satellite use for GPS navigation जी हाँ कौन सा इंडियन इंडिजिनस सेटेलाइट है जो कि जीपीएस नेविगेशन के लिए काम आता है वो है नाविक जी हाँ ये इंडियन नेवी द्वारा डिजाइन किया गया है और ये है I R N S S satellite के अंतर्गत आता है आगे देखते हैं the Chandrayaan one gave the breakthrough about जी हाँ चंद्रयान वन आपको पता होगा 2008 में लॉन्च किया गया था तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था लेकिन फिर भी उसने एक ब्रेक थ्रू पॉइंट दिया था वो ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या है जी हाँ वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है that the loss of water on moon मतलब चंद्रमा पर पानी की कमी को दर्शाता है आगे देखते हैं what is the height range of earth atmosphere जो हमारा अर्थ एटमोसफियर है वो कितने हाइट तक ऊपर फैला हुआ है तो वो है अप टू 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो आउटर स्पेस शुरू हो जाएगा अगर देखते हैं what is the Lagrange's point with respect to space science space science में लैग्रेंजेज पॉइंट क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका आंसर होगा जहाँ पर कि अर्थ ग्रेविटी और सन ग्रेविटी जिस जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं आउटर स्पेस में उस पॉइंट को कहते हैं लेगरेंजेस पॉइंट चलिए देखिए अच्छा मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन और चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था तो वो लॉन्च किया गया था 2013 में मॉम को और चंद्रयान 2008 में चलिए लेकिन अब एक और क्वेश्चन है कि मॉम टू जी हाँ मार्स और बैटल मिशन टू और चंद्रयान टू कब शेड्यूल किया गया है लॉन्च करने का तो उसका आंसर है मॉम टू को लॉन्च होगा 2020 में और चंद्रयान को लॉन्च किया गया है 2018 में ये टेंटेटिव डेट्स है चलिए आगे बढ़ते हैं the range area of Bluetooth and WiFi जी हाँ आप ब्लूटूथ और वाईफाई बहुत इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा बताइए कि इसका रेंज एरिया क्या है कितना कितना होता है ब्लूटूथ का तो बताते चले ब्लूटूथ का रेंज एरिया जो होता है वो 10 मीटर तक काम करेगा और उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 2.4 पॉइंट वाईफाई का जो रेंज होता है वो 100 मीटर होता है और इसका फ्रिक्वेंसी होगा 2.4 से 5 गीगाहर्ज तक चलिए आगे देखते हैं which one consume more power D और डी एलसीडी होगा यहाँ पे सॉरी ये एलसीडी होगा तो आपको बता दें कौन सा कौन सा एलईडी या एलसीडी में से कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो वो आंसर होगा एलईडी जी हाँ एलईडी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है एलसीडी के मुकाबले चलिए आगे देखते हैं आपने बहुत सारा रेजोल्यूशन सुना होगा H D full H D Q H D four K videos तो ज़रा बताइए कि इनका रेजोल्यूशन क्या क्या होता है तो देखते हैं फुल एच का मतलब होता है one zero eight zero pixel Q H D यानी क्वाड कोर हाई डिफिनेशन का मतलब होता है four times seven twenty pixel और फोर के रेजोल्यूशन का मतलब होता है four times one zero eight zero pixel यानी कि four times the full H D चलिए आगे बढ़ते हैं do you know the maximum speed of four G possible जी हाँ आप कमेंट करके बताइए कि फोर जी का मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितना होता है तो वीडियो यहीं तक खत्म होता है अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद